Сегодня я расскажу вам как пройти 87-ю битву в башне Шаякана. Дело в том, что противники умирают только от рентгена, то есть урон им наносится, но когда останется мало здоровья, они просто не получают урон. Ну что ж, начнем. Одевайте снаряжение, которое дает бонус к заряду силы. Таким образом ваши персонажи быстрее смогут копить рентген. Это например дух дракона, связанный демон, медальон души и так далее. Также есть снаряжение, которое на десятом слиянии дает бонус к заряду силы. Это кровавая кукла Вуду, шляпы ветров, маска элементаля земли, красная повязка и так далее. Можно использовать и снаряжение из башен. Используйте персонажей, рентгены которых дают силу. Это эффект, который увеличивает заряд силы. Например Рейден, Главное, чтобы этот эффект вешался на весь отряд. Делайте так, чтобы ваш рентген добивал врага, а то получится, что вы потеряете рентген. Лучше его делать, когда у противника мало здоровья. Если вы играете спецназовцами, то ставьте хай-тек Джек и Брикс, которые заменят одно снаряжение. Или ставьте бойцов, которые в начале боя дают силу, и золотых персонажей у мастеров единоборств это Шалинь Кундзинь, у спецназа это мастер баланса Кенши, а у внешнего мира это скорбная Китана. Также силу дают некоторые алмазные персонажи. Ставьте персонажей, у которых больше заряд силы. Например Кабал. У него есть комбо-удар, который дает ему много силы. Одевайте снаряжение, которое дает начальную силу. Это молот гнева, кровавый томагав, а также снаряжение из башен. Можете прокачать таланты под этот бой. Это например, жизнь ради сражений, собранность. Еще как вариант Смоук Триборг а именно вторая часть его пассивного умения. Оно означает, что если ваш персонаж будет истощать силу соперника, то половина истощенной жизни будет даваться вашим персонажам. Кстати, если у вас лагает игра, то отключите отображение урона.